Assalamualaikum guys, bagaimana kita nak meneruskan transaksi kalau seller kita ada kat luar negara okay, kita ada satu kes sekarang ni buyer eh, seller dalam keadaan proses penceraian jadi yang suami dia ada dekat Malaysia tapi isteri dia ada dekat luar negara jadi adakah kita boleh meneruskan transaksi tersebut jadi ini adalah apa yang saya buat eh, sebelum ni first of all kita kena dapatkan persetujuan daripada buyer dan uh, daripada seller bahawa uh, sekiranya transaksi ini berlaku berapakah apportionment untuk uh, uh, gain ataupun pendapatan ataupun hasil jualan daripada uh, apa rumah tersebut lah jadi katakan kalau sekiranya uh, ada uh, seller tu perempuan dia mungkin nak minta apa tu harta sepercarian campur dengan alimony punya duit kan separuh campur dengan alumini. Jadi kat situ kalau sekiranya suami dia setuju dan kita kena buat perjanjian first. Kita pakai uh, apa lawyer punya agreement, side agreement. Kalau dia kam lantikkan sekali, dia lantik dan dia agree bahawa apportionment dia mengikut berapa-berapa. Jadi lepas kita dah dapat buyer, buyer tu macam proses biasa bila sign bila time untuk signing, okey uh, you masukkan all benda yang perlu design tu lepas uh, satu pihak Malaysia dah sign bawa nak bawa pergi ke luar negara tu you FedExkan kepada uh, seller yang ada kat luar negara dan seller tu dia kena pergi bawa ke kedutaan Malaysia terdekat untuk sign di depan notary okey notary public yang ada dekat sana okey whoever yang authorize untuk witness the signature Lepas tu baru dia hantar balik. Eh, dengan kata lain, benda ni boleh dibuat. Eh, walaupun sekiranya you punya uh, sellernya tak ada di di Malaysia, separuh, separuh satu ada di Malaysia, satu ada di luar negara. Selepas yang luar, dalam negara tu dah sign, you boleh hantar pergi ke luar negara untuk dapatkan signature yang lagi pihak lagi sebelah. Jadi itu sajalah uh, sedikit perkongsian hasil dari soalan yang ditanya oleh tim.